ya kau dulu aja habis berbatang-batang masuk kemana ya anak-anak dia kagak ada pulsa gua iya, gimana nih ya tapi ini juga apa ini yang rame ya juga ah eh amat dering kagak diangkat juga eh, Hendrik Mana Drik? Pedes. Rumah untuk kopi. Sini ke rumah gua. Oh, ya? Ya Mat. Apa ya? Mana Mat? Pada Ayo, siap. Oke, aku tunggu. Oh, ada ada ada yang ke sini. Hei, des. Woi. Gila, nah, gua dulu cek. Lu, lu, lu ini siapa? langsung ngomong kata tadi Kat kat kat. Kira-kira berapa menit? Action. Aman. Ayo, siap. Nah, cut dah. Kamera action. Amalan. Ayo, siap.